कहिले खान्न भन्ने कोठे खोइ थोरै चाख्ने कहिले खान्न भन्ने कोठे खोइ थोरै चाख्ने अर्को अघि पिर हुस्की सबै ढिक्का लाग्ने थारुङ्गे धल्की गयो थारु टोलमा थारु टोलमा यो पहाडिया बिहिरिया यो पर्वतिया बिहिरियो खै হারিয়া দেখে গেল চাকো ছড়িয়া পাহাড়িয়া দেখে গেল চাকো ছড়িয়া

He did again. Yeah. गर्ने तरुनीसँग माया बस्यो कसो सारा जीवन बिताइदिन्छु